pues estamos mucho en la playa, en la piscina, con el bañador húmedo y esa humedad sí que nos puede alterar eh, lo que estábamos diciendo, ¿no? el pH la vaginal y la flora. Entonces sí que es verdad que hay muchas mujeres que con más frecuencias y sobre todo son propensas, ¿no? a lo mejor a tener una candidiasis, una vaginosa bacteriana, que al final y al cabo son las infecciones así más, más frecuentes, pues en el verano pues van a tener disposición a ello. Y quizás si está muchísimas horas la mujer haciendo deporte y el sudor, pues también puede aumentar esa proporción de humedad. Y siempre se recomienda 100% eh, algodón, que sea lo menos invasivo posible, que no produce rozamientos, etc.